Не понял, ну ок. А, Fortnite. Что он подарил? Купить подарок, так, красный удар. Ну, как бы я тут не при чем. <laughs> Мне нужны деньги! Ну а перед началом этого ролика я хочу вам посоветовать канал, вот этот вот канал, который вы видите сейчас на экране. Крутой канал, подпишитесь, прикольные ролики. Вот смотрите, давайте откроем ролик. Ой, ой, так, все, все. Вот, видите, лайк сам уже поставился, я его не ставил. Ну и как бы вот так вот делаем, вот так. В принципе, так же, как и на мой канал, и да? Все, смотрите мой монтаж. У меня есть Минти-эльф, продаю код. Карася заморожен. Итак, ребята, вы сейчас видели момент э, с замороженным карасем. Теперь смотрим мой ролик. Настоящая причина, почему Леви не снимает видео и новый дробовик в Фортнайте 9 сезон. Вот тут монтаж. Смотрим и после интро. Малень, привет. Так вот, что ты ролики не снимаешь. <laughs> Я понял. А я вас понял, это это ролик из прошлого десятилетия, да. А что тут происходит? Опа, поддерживаем автора. Давай, давай, давай, заходи, Жень. Заходишь? Окей, купить. Мне сказали, что возврат средств не... О, я купил. Так, э, ты давай, ты... Почему ты замороженный? Ты что, отморозился, да? Арена Ду! Пойдем, погнали. Всем чё. Обчаження или що? Это я. Этот дебил, что ли, не заметил? Этот... Женя. Не заметил. Женя! Я успею, если я не умру сейчас. Ау, щит! Все, он low HP, он мой. У него... Nope. Эй, чел, у тебя лицо разбилось. Патроны, патроны, патроны, патроны, патроны, патроны, патроны. Пойдем, мне патроны нужны. Пойдем убивать всех. Мне патроны. О, патроны. Я тебя хилю. Умри. Ой. Сити, Аутиса, другой. Че, серьезный оппонент, типа? 120. Вообще не считаю это проблемой. Это бот, смотри, это бот. Ой, а к тебе. Я никогда не был в трендах Ютуба. Блин, у меня лут такой не очень. Чел. Опа, получил 0 урона. Главное, трупы не добивать, чтобы они не хилились. А если я сам убил? Ну, если сам... Стреляю по ногам. Он, не, он low HP был. Да умри. Это мой. Убил. Миники есть. Один. Так, эмка синяя. Смотрите, гениальный ход. Я только что взял синюю эмку вместо зеленой. Окей, смотрим дальше. Тактик синий. Я вместо этой эмки взял еще один дробовик. Снайпа синий. Миник зеленый для тебя есть. Будешь брать? Синий сундука. Ломать, ломать, ломать, ломать, ломать, ломать, ломать, ломать. Где людей взять? Хилю тебя. Я ему дал 60 хп. Ой, почему тактик тут? Женя, я ямку просрал. Камка синя, Тактик синий. Два нанес. Да. Двенадцать нанес. Блин, миники взять? пять или две рыбки? Я думаю, миники. Так, давай из белого круга по ним стрелять, или... В чем проблема? Ой, Женя, срочно, срочно помогай, Амин, у меня двое дебилов напали. Да, давай, конечно, конечно. Что делать? Спасибо, это совет? О, по ним еще там стреляют челы. Давай обоссым тех, кто на нас напал сначала. Или давай сначала тех, кого еще не тронули а них. 160. Ой, просто 60, просто 60. 140. Стой, стой, чел, дай, дай зайду, дай на секунду киркой. У меня не было возможности стрелять, поэтому мне пришлось забить его киркой. Стрельну с РПГ вот туда, там, по-моему, кто-то есть. Чел бежит в кинотеатр. Чел, я же говорил, сидит. У меня. Воу, фак. сначала. Так я ему сотку нанес с помпе, а ты его добил в РПГ. сказал, что Охренеть, да ну жесть. Женя, мы нереальная команда. Мне кажется, нужно на World Cup. Не попадешь, не попадешь, лошара. Да-да-да, рушь меня, рушь. Жень, кинем с РПГ, чтобы они тоже почувствовали это. Не работают твои фокусы на меня, алло, дяденька. О, Смотри, какой прикол. Сейчас это не на нас попрут. Да, давай сидеть. Не вижу смысла напрягаться. Но ну, урона не получил. Нокнул. Ну все, один остался. Он у тебя. Изи. Сколько у меня хилов? Пойдем еще один топ-1 займем. Почему сейчас только 6, я уже спать хочу. мне кофе вообще никак не помогает. Ты его Редбулом разбавь. Приложение сердца <laughs> остановлено. Сундуки под елочкой. А-а-а-а-а. А, ясно, гнида лысая. Так, это мой клиент. Вот снайпа, снайпа. О, Жень, снайпа нужна? Еще одна снайпа. Блин, они на деревьях, реально. А что так плохо? Он и я попадаю под Дай мне его. Ну, на этом все. Надеюсь, вам понравился данный ролик. Вы поставили лайк, подписались на мой канал, ввели мой тег автора, наконец-таки, в любой игре от Epic Games, в том же Fortnite, например. И спасибо за просмотр. Увидимся, в след... услышимся в следующем ролике. <laughs>